इंदौर शहर एक प्यारा शहर है हमारा हम इंदौर में हैं यह हमारे लिए गौरवशाली दिन है कि आज इंदौर ने हैट्रिक की है और स्वच्छता में भी आगे है इंदौर को सल्यूट करते हैं इसी पर कुछ रचनाएं मैंने लिखी हैं वो आपके सामने कुछ पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ मालवा का यह शहर आबो हवा में निराला है मालवा का यह शहर आबो हवा में निराला है सामाजिक और संस्कृति प्रेम यहाँ की विशेषता है मालवा का यह शहर आबो हवा में निराला है सामाजिक और संस्कृति प्रेम यहाँ की विशेषता है हर रंग में रंगा यह शहर भारत का हृदय स्थल है हर रंग में रंगा यह शहर भारत का हृदय स्थल है स्वच्छता और शिखरता पाकर मस्तक हमारा ऊंचा है स्वच्छता स्वच्छता की शिखरता पाकर मस्तक हमारा ऊंचा है राष्ट्रीयता पर भी हमारे शहर के अनेकों तारे हैं राष्ट्रीयता पर भी हमारे शहर के अनेकों तारे हैं ओंकार महाकाल की कृपा से बसे यहाँ सारे हैं राष्ट्रीयता पर भी हमारे शहर के अनेकों तारे हैं ओंकार महाकाल की कृपा से बसे यह सारे हैं माँ अहिल्या की नगरी का मिजाज निराला है माँ अहिल्या की नगरी का मिजाज निराला है अपनी पहचान से रचा बसा यह इंदौर हमारा है अपनी पहचान से रचा बसा यह इंदौर हमारा है मिठास के रस से भरे इसने सागर में देवेंद्र मिठास के रस से भरे इसने सागर में देवेंद्र हर कोई यहाँ डुबकी लगाना चाहता है मिठास के रस